Saluto, Carai, cari. Jen, mi surbendigas ci mediton, cai antau mediton, facte. Rande della fino della labora tago, mi vola smonti al vi, io metto ci tiu, la spinosa chambro della Amsterdam Universitata Collegio che non mi eliras ciao sono mia nonna tagon che fu a smutri un metal vi la bellezza del cittivo costruaggio che è sasvere luxa uno la play belai è la tutta università mi pensas fatte tio nestas estas alia istituzio non estas nur parto de la Universitat d'Amsterdam, sed ancau de la Libera Universitat d'Alia. Universitat de la Urba. Cai, oni montros al di alian parton de cetie. Cai, povas vere vidi anche bedaurinde comprenibile in alla cuvime poco disponibile in tutti studas e la tuta tago non non resti ne pensas, snormi kai che te hoi l'ufficiaio se dia non mi volas non diri che belas havi la chanson veni belas construagion por labori che tio est a safero mi consideris garantita anta la comina per non non sta spiglio tale ma chance to mi non lasso svin a mi la non chiamo mi stuparon per un ancora al vi tutta construajo una la hero e ct estas charles darwin exemple e vidu e al portretto pone ja ah. restu con mi come di tu con mi Saluton, kai bon al nia nova Zamenhof medito. Hodio, mi volas legi kai mediti cun vi sur letero che esti sendita al Theophil Cart. La Franza linguisto quo estis facte la unua professia linguisto de Esperanto mi legas el pagio quincent quardec el uno e la multai leteroi senditai alli. Cae citiu letero comencigas per la vortoi ne publicigi. Do temas pri privata letero la temo estas la shanjoi, la reformoi de esperanto viscias tre bone mian opinion pri shangjoi viscias anca trebone tre bone che la esperantistoi neniam devas timi che mi subite donos al ili ian propra decidan dekreton. Estu do pacienza. Baldao cio estas por mi clara mi baldau ec parolos publice. Sed ne postulu de mi, che mi faro tion ci tro fru tempe. Char, la situazio estas dangera, ca mi devas esti tres in garda cun miei vortoi. Sed estu tute tranquila. L'autoro della Fundamento d'Esperanto neniam faros ion contro la disciplino chies principoi estas esprimitai e la antau parolo Alla fundamento. Bone. Ne trogravas la episodo, char hodiau Esperanto nevere riscas attacoin fare de reformistoi fin fine. Sed shainas al mi che la aliro de Zamenhof cun sia amico estas tre interesa. Ciu ocase, char. Li diris che li devas preparigi antau ol el pasci per publica declaro. Cal foie shaina salmi che la premo della rapidezzo de nia mondo causas al ni el paroli tro rapide, sen prepense kai crei problemo in qui estas evitindai kai evitendai fakte nur per malgranda pazienza un momento qui un oni povas concedi al simem ien mia instigo porcum mediti. Dankon provia atento, gis morgao, cae, ciel ciam, antauem, sen fine.